el mejor festival de metal en México y Latinoamérica, Hell Heaven Metal Fest, nos invita en su tercera edición a presenciar a las mejores bandas de la orden del metal, con invitados como Hidden, Día de los Muertos, Carol Decapitation, Vital Remains, Resorte, Gilby Clark, As Blood Runs Black, Municipal Waste, Warbringer, Dokken, Suffocation, El Niño, Hagar, Moonspell, Six Feet Under, Exodus, Sodom, Suicidal Tendencies y la presentación descomunal de Epic. everyone